калийдин гидроксидинин жездин хлориди менен болгон реакциясы жездин гидроксидин алыш үчүн бардык жездин туздарына жегич кошуп алса болот мисалы пробиркага жездин хлоридин куябыз ага калийдин гидроксидин кошобуз реакциянын натыйжасында көз ачып жумганча көк чөкмө чөгөт ал кальцийдин гидроксиди эгерде реакциянын натыйжасында ээрибеген зат пайда болсо ион алмашуу реакциясы аягына чейин жүрөт